守候未知里，为你等待。我没想到，为了你我能疯狂到山崩海啸，没有你根本不想逃。我的大脑为了你已经疯狂到，我到就下凝烟想，你花海的小身旁，金色的柠檬味道，我我我明了害羞。 若轻盈的悠扬。

wanna know what you said gonna 不错，不错，啊，来接。 49. Just